wheelchair. Serius nak bawa wheelchair. Tangga tu. Tangga dia kan. Tapi untuk kita lah. Aku rasa ni tak cukup adventure lah man. Kan? Esok sungai burung best. Okay. Esok ni pun. lepas satu kaki ni bangga tu bangga tu kan tak masuk juga boleh Kau suluh aku, aku tak nampak. Ui, habis lah. Atas tak ada apa-apa dah. Atas nak Beranda tu mana? Hmm? Beranda ni ha, depan. Depan ni. Macam mana? Masuk ni. Beranda ni. Ini semua kayu kan Lepas tu dah di Dah dirembat je Dah hancur Ini hutan bukan rumah kan. Ya belakang ni lagi best. Kalau ni kalau dalam ni tak. Yok, nak main. Ada yang dia bikin pelik-pelik di sini. Ini Korang ada pengalaman seram tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia. Sahabat saya. Dari dari kita dah rancang ni berapa berapa lama eh? Dari bulan 9. Ha, ah, dari bulan So sekarang ada rezeki kita berjumpa Alhamdulillah Alhamdulillah ha, cool. So sekarang kita berada dekat rumah terbengkalai ha, Rumah terbengkalai Rumah terbiar ni ha, Rumah terbiar Agaknya berapa Datang dua orang, lagi seorang jaga tadi eh. Okey. Dalam. Aku kan nak lagi best duduk pokok lapa. Hmm. Pokok lapa pokok besar tu, dia best duduk situ kan. Pokok kelapa tu ada yang jahat pun. Sí, <coughs> Kok tengah promote tu ha. <laughs> <laughs> bandel. Okey ni. Oh, ini tahu kan apa dia? Ini benda yang so try lah tanya apa-apa dekat saya rasa tak ada apa kot. Tak ada apa-apa kot kat sini eh. Ya, saya dah tanya tadi banyak benda tapi dia orang tak reply langsung. So track awak pula. Eh? Track awak pula. Mana tahu dia ada ikatan cinta kat situ. <laughs> Okey eh. Okey. Ah. Eh. <laughs> Sorry, sorry. Hello, hello. Okay, jumpa sana. Eh? Bismillahirrahmanirrahim. Okey guys, sekarang aku dapat um, Dia kata untuk test uh, Something like Energy yang kuat And then I got the walkie-talkie uh, Also with me and uh, wait Hello. How are you? Okay guys, tadi aku ada dengar something like Benda jatuh tau Aku tak sure lah benda tu apa kan Kalau nak kata bayang-bayang tu Kita nampak tu lah itu normal Tapi <clears throat> Tak ada apa lah So yang aku boleh bilang kat sini tak ada apa lah Ulu rumah beremang tau <laughs> Ulu rumah beremang Tak ada aku Lu lu kat dalam tak ada apa-apa lah Kau dah buat? Kau pokok, pokok langkah Ah, okey okey okey. Okey. Hmm. Okay so guys aku akan tinggalkan aku punya kat sini Dan aku akan pergi jalan ke belakang um, Aku bawa benda lah ni dengan aku Dan aku bawa walkie talkie Okay bismillahirrahmanirrahim Hello Everybody's up there. Siapa-siapa ke dalam? Di luar. Okay guys, ni dia punya Wait. Sekarang dah lima minit. Uh, uh, dah lima minit nak stay ke nak continue lagi lima minit? macam, rasa macam mana? Nak tambah ke nak balik? Dia tak ada apa-apa kat dalam. Aku try pergi kat belakang lah. Nanti lagi lima minit lah. Uh, saya datang lah, saya datang. Tak ya, uh, bagi lima minit. Guys, aku dah decide untuk tambah lagi about 5 minutes and then aku nak try uh, walk around like belakang ni tapi belakang ni like macam okay yes pokok kelapa dan like pokok curam pokok condong but dia punya benda lah tu still there's no something like big or like a energy yang kuat lah aku letakkan aku punya ni ring light kat situ kat sini ada bilik light abandoned punya bilik bilik ada tutup kat sini tapi kalau korang masuk daripada tingkap boleh Tadi yang abang kat luar tu bilang kat atas pokok kelapa ni like ada something tu. Aku try slow-slow maybe uh, editing process nanti kita boleh nampak something lah yang kita maybe kita tak inginkan ke apa. Aku <tsk> bukan nak pun jumpa benda lah ni sebenarnya. Okay guys. Sekarang aku seorang solo. Um, ni lampu dia membias lah okay, membias lah. sekarang aku kat dalam gelap gelita memang aku suluh direct dekat aku je uh, aku akan suruh ke depan lah aku akan setkan lagi another 5 minutes Okay, 5 minit <coughs> kau akan gini atas kau akan gini atas sorang-sorang aku letak aku punya tripod dengan tu space tu and this is the um ground floor bathroom sekarang siap deh uh, dulu maybe kita ada ada lantai dekat sini. Ada floor. But there's no floor right now. As you guys can see, tak ada floor dah. Prosesnya macam-macam dia punya floor, dia punya lantai lama. Macam atas. now I don't even I I I can't even see anything here but I feel like dekat backside dekat rumah ni around here lah in this area I can feel like something that ada satu energy yang lain lah ada aura ada ada aura but dekat dia punya detector um, scanner ni tak ada level apa-apa ke atas ni Aku akan ada something Aku akan ada something <clears throat> Aku kan tak berani lah Nak aku kat pokok kelapa Jadi jangan ke belakang ada jalan ke belakang Aku ni dulu um, Bahagian belakang Like ada Sebab ada marble di sini Ada mozaik Mozaik yang kecil-kecil tu Okay now Terang tak dapat Okay Ada rawat ini kita tu Tak ada apa-apa Kan? Alhamdulillah <laughs> Hello? Okay Ya, Alhamdulillah tak ada apa-apa Itu sahajalah Cerita kita saat ini Terima kasih